Geri seçmeli misin? Beni bezmeli misin dünyaya? Dünyalar için geri bitmeli misin? Geri dönmeli misin buralardan? verdim ben Vaktiyle sabi yok Dermişim senden Zaman kalır Bu yaz sıcağı Sıcaklarda döner günlerde Günler gün içine girer mi gir tabii